嗨，大家好，我是 Peter，我是呃 m o z i i l a 的 Localization Owner，我负责把 Firefox 从英文翻译成中文。我现在在关心的呢，就是 Firefox OS 的呃正体中文翻译，翻译已经都翻完了，那正在进行就是测试，那在不久的将来就会正式 release。这样，如果你手上有 Firefox OS device 的话，可以加入帮我们一起测试。那测试的地方在。 对，都这样子了，我就一定要后置。 <laughs> 对，没错。 <laughs> 各位，如果你手上有 Firefox 呃 Firefox OS 的 device 的话，可以加入帮忙测试。那回报问题，那呃，对，就这样。OK，好，OK，谢谢大家，拜拜。